Este, estamos en la sección de vinos y encontramos la sección del vino chileno. Misiones de Rengo. Sí, Misiones de Rengo for the win, porque está en todos lados. Tiene el, Carmenel, ah no, el Cabernet Sauvignon de reserva, reserva Chardonnay, un Sauvignon Blanc. No, no es Ah, Carmener reserva también. 528 yuanes. 500. Más de 40 lucas. Más de 40, más de 40 lucas el misterio de Rengo reserva. No sé a cuánto está en Chile, voy a llegar a ver. Casillero del Diablo reserva está a 158 yuanes, que es, a mi ingeniera. Como 12 lucas. 12 lucas, más o menos, sí. 160 yuanes son como 12 lucas. Así que, frontera. Conchitoro, mucho Conchitoro, muchas misiones de Rengo, vimos Santa Rita en el otro lado, hay Santa Rita y, y eso nomás, creo. Ah, y otro de Colchagua, a ver, ¿cuál era? Veamos. Bueno, aquí decía Chile y nos encontramos con virus de Estados Unidos, Sudáfrica y bueno, pues... Santa Rita y Caliterra. Caliterra del Valle de Colchado. Así que sí, vino chileno, vale 118. Siempre en todos lados es como de precio medio, así compitiendo con los otros, así que es como el más asequible, así compitiendo con vinos de Sudáfrica, los de Australia. Aquí veo los precios, 1580 yuanes, 800, 600 yuanes solo un poco caros. Pero comparado con los vinos de China, que ni siquiera lo he probado porque se ven asquerosos, deben estar muy buenos.